なくてよかったぜ何いいってことだよお前のために共倒れしなくてよかったぜ何いいってことだよお前のためさ